तो WhatsApp capsule come back to अंदर वीडियो और आज को मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज बहुत सारे दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था सो so, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि भाई वीडियो अपलोड को नहीं रहे हो एंड जल्दी वीडियो अपलोड करो सो so, कैसे आज की सारी वीडियो होने वाली है कि पी शापी कीज़ नहीं मिल रही हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है सो कैसे लेट स्टार्ट दिस वीडियो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है आपको जो मैंने पहले वाली ट्रिक थी कि डॉट ट्रिक जनरेटर वाली जो ट्रिक थी मैं उस पर आ जाता हूँ एंड मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि डॉट ट्रिक जनरेटर वर्क नहीं कर रहा है एंड मैं इनमें से कोई सा भी एक ईमेल कॉपी कर लेता हूँ सेलेक्ट एंड मैं ये वाला ईमेल कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस आ जाते हैं हम अब हम आ जाएंगे पेज शॉप के पेज पे एंड मैं आपको यहाँ पर आके दिखाने वाला हूँ कि जो डॉट जनरेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है एंड मैं आपके लिए न्यू ट्रिक भी लेके आया हूँ जो न्यू ट्रिक है मैं आपको वो भी दिखाऊँगा एंड वो भी सिखाऊँगा सो भी टाइम हो रहा है थर्टी एट जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं एंड तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ एंड देन जैसे टाइम पूरा होगा मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू कर दूँगा एंड फिर मैं गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा तो कई जैसा कि आप सब लोग टाइम देख सकते हैं कि टाइम थर्टी नाइन हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम थर्टी नाइन हो रहा है एंड आप लोगों को पता हुआ कि टाइमिंग बिल्कुल सेम चल रही हैं जैसे कि R R Mehta every five minute and वैसे ही टाइमिंग चल रही है टाइमिंग कोई डिफरेंस नहीं आया टाइमिंग वही है सो टाइमिंग की कोई डिफरेंस नहीं है एंड टाइमिंग से आपको इस वाली वीडियो के अंदर कुछ करना भी नहीं है सो देखिए फोर्टी टाइम हो गया हम दो सेकेंड रुके एंड हमने अब गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया शॉपिंग कार्ट खुल गई है अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है ये भी खुल गया है फर्स्ट नेम डाल देता हूँ ये डाल देता हूँ ई मेल एड्रेस पेश कर देता हूँ कंपनी नेम डाल देता हूँ स्ट्रीट एड्रेस डाल देता हूँ सिटी सारी डिटेल्स भर देता हूँ एंड एट लास्ट मैं बापू रुक जाता हूँ अब हमें वेट करना है नेक्स्ट की के टाइम का मतलब फोर्टी हो रहे हैं तो नेक्स्ट फाइव मिनट का सो फोर्टी फाइव हो जाए एंड देन जैसे ही फोर्टी फाइव होंगे हमें फिर से की जनरेट कर लेनी है सो so, अभी एक काम करता हूँ मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ देन जैसे ही टाइम पूरा होगा मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू कर दूँगा सो so, गाइज अभी मैं आपको अपने पॉकेमन गो के पेज पे ले आया हूँ बिकॉज़ मेरा अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था सो so, मैं सोचा थोड़ी देर पकीमोन को भी खेल लिया जाए एंड एक आधे बढ़िया बढ़िया पॉकीमोन भी पकड़ लिया जाए सो आइटम बैग तो मेरा फुल है देख लेता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल सो राइपीरियर की मेरे पे कैंडी पड़ी है बट पावर अप नहीं कर सकता इसकी कैंडी नहीं है इसे पावर अप कर सकता हूँ इसकी कैंडी पड़ी है बट इसे पावर अप नहीं कर सकता इसकी कैंडी पड़ी है बट इसे पावर अप करना नहीं चाहता हम्म। इसकी भी कैंडी है and let me check it's I V and I V जहाँ तक है इसकी थोड़ी कम है आई वी एंड मैं एक बार अपनी आई आई वी चेक करता हूँ कि मेरी आई वी किसकी सबसे ज़्यादा है सो आई वी आप लोगों को पता होगा कि हैज की सबसे ज़्यादा आई वी होती है जो हैज पॉकीमॉन होते हैं सो तो इसकी थोड़ी कम है इसकी भी कम है इसकी भी बेकार है इसकी थोड़ी अच्छी है इसकी बढ़िया है इसकी ठीक है इसकी बेकार है इन सबकी बाकी वाकई बेकार है हम्म, टाइम दिखेगा इस टाइम हो गया है अब मैं आ जाता हूँ फिर से इस वाले पेज पे एंड मैं I am not a robot पर क्लिक कर देता हूँ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है एंड देन वेरीफाई हो गया एंड अब फोर्टी फाइव होने का हम इंतज़ार कर लेते हैं एक मिनट का इंतजार है ज़्यादा बड़ा कोई इंतजार नहीं है तब तक कि मैं वीडियो पॉज करता हूँ जैसे फोर्टी फाइव होगा मैं वीडियो फिर से रिज्यूम कर दूँगा तो गई जैसे कि आप लोग टाइम देख सकते हैं फोर्टी फाइव हो गया है जल्दी से मैं ऑर्डर अपने चढ़ा देता हूँ एंड आप देखिएगा कि you will already use so अब आ जाते हैं हम बैग अब आते हैं हम अपनी मेन ट्रिक की तरफ सो so, मेन ट्रिक के अंदर आप क्या करना है आपको अपना यूसी ब्राउज़र खोलना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूसी ब्राउज़र ही खोलें एंड आपको अपने न्यूडो टैब ऑन कर लेना है अब आपको एक न्यू साइट ओपन करनी है जिसमें आपको सर्च कर लेना है आउटलुक फिर आप लोग जैसे ही आउटलुक सर्च करेंगे तो जो पहली साइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं दे सकता क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिंक देने से कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल के साथ कोई कॉपीराइट क्लेम आए या फिर अलग अलग चीज़ें हों सो so खुल तो चुका है बस थोड़ा सा इंतज़ार हमें और कर लेना है एंड एक बार फिर से साइड रिफ्रेश कर देता हूँ एंड आजकल मेरा नेट बहुत ही स्लो चल रहा है जब से वी का आना हुआ है तो सारे यूज़र वी के पास नहीं जा रहे हैं एंड सारे के सारे एयरटेल के पास आ जा रहे हैं जिससे कि एयरटेल बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा है एंड एयरटेल की बस क्या ही बताऊँ सो so, अब हम सर्च कर लेते हैं आउटलुक एंड आपको फिर आउटलुक की आईडी बनानी है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप आउटलुक की अनलिमिटेड आईडी बना सकते हैं आउटलुक के अंदर कोई लिमिट नहीं हो सकती है बट मेल की जो आप आईडी होती है वो आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते वो कुछ वो होता है कि पंद्रह या तेरह आईडी आप बना सकते हैं एक नंबर से फिर उसके बाद आप नहीं बनाते उसके बाद आप पे एक बैन लग जाता है एंड वो बैन वन या टू ईयर के बाद हटता है सो देखिए मेरा नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है एक बार फिर मेरे को एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा उधर डाटा फिक्स करता हूँ एंड मैं वीडियो फिर से ऑन कर दूँगा तो गाइज़ बहुत बहुत बहुत मेहनत के बाद तुम्हारे भाई ने कर दिया है नेटवर्क सही एंड अब ये कुछ ऐसे बदतमीजी नहीं करने वाला है अब ये बिल्कुल ढंग से चल जाएगा आप लोग देखना सो देखिए बिल्कुल ढंग से चल गया है मान जाता है कभी कभार मेरी बात थोड़ा सा गुस्सा करता है बस कोई बात नहीं साइन आउट कर लेते हैं हम आपको साइन आउट कर लेना है बैक आ जाना है अब आपको दूसरी एक साइड पर ले आएगा इस पर अंकल जी बन रहे होंगे वापस आ जाना है पेज हटा लेना है फिर से पेज हटाए नए पेज पर आ जाना है अब आपको फिर से आउटलुक सर्च कर लेना है अब एक लड़की बनी आएगी सो so, आपको फिर अब आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है so create and create free account तो आपको यहाँ से एक अकाउंट बना लेना है सो so, जैसे कि आपको बना के दिखा देता हूँ सो so, मैं एक अकाउंट बना देता हूँ Kartavya Sharma and at one two at the rate Gmail dot at the rate Outlook dot com password मैं रख देता हूँ पासवर्ड मैं कुछ सिंपल सा रख देता हूँ बिकॉज ज़्यादा मेरे को याद करने की ज़रूरत है नहीं एक ही बार यूज़ करना है एक पास रख देता हूँ एंड हा हा हा हा so password must be at least eight character and तो हा हा हा हा हा one two three and name Kartavya and Sharma guys यार आपको अभी तक मेरा नेम नहीं पता है तो मेरा नाम यही है कर्तव्य शर्मा एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक फेस रिव्यू बनाऊँ सो फेस रिव्यू अभी नहीं जब वन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फेस रिव्यू बनाएंगे एंड तब तक के लिए वेट कीजिए या फिर जल्दी से वन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए W W G so guys our account successfully created तो आपको आ जाना है यहाँ पे आपको फिर से पीछे आपकी साइड खोल कर दिखा देता हूँ कि अब आपको अपना आउटलुक अकाउंट डालना है एंड देन फिर ये वर्क कर जाएगा सो पचास पे बिल्कुल मैंने पचास बिल्कुल मैंने एंट्री ली है एंड उम्मीद है पूरी कि चल जाएगा एंड भाई देखो बहुत उम्मीदों के साथ आए उम्मीदों मत तोड़ना प्लीज़ चल जाइए एंड मैनेज भी ईशा डॉट कॉम लग तो रहा है कि पेज पहुँच चुका हूँ बट uh, फिर भी श्योर नहीं हूँ एंड पता होगा आपको कि हर पाँच मिनट में खाली आपको चालीस सेकंड मिलते हैं एंड चालीस सेकंड में भी मेरे पूरे होने वाले होंगे तीस के आसपास सेकंड हो चुके होंगे इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छैंतीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौरालीस पैंतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस गाइस आखिरकार हमें कोई बात नहीं हमें पेज तो मिल चुका है एंड अब हमें डाल देना है अपना जो हमने ईमेल आईडी बनाई थी वो सो ईमेल आईडी बनाई थी Kartavya Sharma at one two at the rate Outlook dot C O M so ये सब डाल देना है एंड पासवर्ड अब हमें डाल देना है अपना जो हम एज़ यूजल डालते हैं one two three four one two three four five and capture भी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज कैप्चर भी एक्सपायर भी हो सकता है सो अब इस वाले पेज से हट जाते हैं इस वाले पेज पर आ जाते हैं एंड अब यहाँ पे ईमेल आ जाएगी सो हम उसे देख लेंगे सो तब तक के लिए वीडियो में फिर से पॉज कर देता हूँ ऐसे ही मैं लाएगी वीडियो फिर से रिज्यूम कर दूँगा सो गए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टाइम फिर से हो चुका है एंड अब हम फिर से वहाँ पे आ जाते हैं सो से बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा लेट हो गया मैं टाइम के हिसाब से एंड हो सकता है कि अब के बार मेरे हाथ से फिर छूट जाए बट मैं कोशिश पूरी करूँगा एंड मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से कट्स फीलिंग आ रही है कि अब की बार नहीं हो पाएगा बट अगली बार हो जाएगा एंड एक बार लास्ट बार ही कैब जम्प कर देख लेते हैं and traffic lights and complete order हम जल्दी से कर देते हैं at the rate Outlook dot C M complete order हम कर देते हैं एंड गाइस प्रे कीजिए कि ऑर्डर कंप्लीट हो जाए एंड गाइस देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है एंड आउटलुक से आप ऑर्डर आप कंप्लीट करवा सकते हैं एंड देखिए मेरे पास मेल भी आ चुकी होगी सो so, देखिए मेरे पास मेल आ गई है एंड मैं मेल भी कंफर्म कर देता हूँ सो so, अब हम आई डी डालते हैं फिर से Kartavya Sharma at one two at the rate Outlook dot C U M और बस मेरे को ये नहीं पता है कि हम कितनी ईमेल बना सकते हैं ये चीज़ आउटलुक के अकाउंट मतलब अभी तो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं बट इन फ्यूचर मेरे को पता नहीं है कि वाली ट्रिक कितने दिन तक कवर करेगी या कितने दिनों तक इसे पिगी शॉप बंद नहीं करेगा सो एक बार देखिए बिल्कुल हमारी ये ताज़ी ताज़ी बिल्कुल ढंग से आपको की मिल गई है मेरे को एंड मैं की बिल्कुल ढंग से ले पा रहा हूँ एंड आप लोग भी अब ढंग से लोग की भी ले पाएंगे आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड